Leo nataka tu, an, tuangazie hii mbinu ya wanasiasa wa Kenya wa kutilia maanani mama mboga na watu wa bodaboda wanatumia hiyo kuoneshana eti wana ujuzi eh, wana ukaribu na watu wa mashinani, lakini hiyo ni uongo. Kwani unambona utilie maanani kwa mama mboga, unafaa kutilia maanani kwa mkulima, kwa sababu bila mkulima hakuna mama mboga. Yaani sasa tuna mama mboga wa Kenya ambao wanauza mboga zenye zimesafirishwa kutoka nchi jirani, zimetoka Tanzania, zimetoka Uganda, alafu sasa wanajigamba eti wanasaidia kwa sababu wanatulisha, lakini yenyewe wana, wana, wanalisha na wanasaidia nchi zingine, hawasaidii zetu. Haya maudhui tumeona juzi katika hii maneno ya Nyamakima, kwani wanasema wanatoka wanaandamana wanaenda wanashirikiana na wanajifanya eti wanatetea haki za Mkenya, lakini au wanatetea wabinafsi wenye wanaleta wale wanaitwa importers wenye wanaleta mizigo kutoka Ulaya. Hao ndio wameandika hao watu wa nyamakema, hao ndio wamewapatia ma maduka huko wauzie kwa niaba yao. Mbona sasa tuangazie mtu wa bodaboda, lakini hatuangazii mtengenezaji wa bodaboda, mtengenezaji wa ile pikipiki? Zile pikipiki zina, zi, zinatoka zinasafirishwa kutoka China kutoka Japan zinaletwa Kenya. Kwa hivyo hata kama ndio wanakubeba wanakutoa mahali fulani, wanabeba mzigo wanatoa mahali fulani, ile hela tumetumia ya kutengeneza hiyo piki, ya kuleta hiyo pikipiki yenye imetengenezewa China na Japani inasaidia Mjapani na Mchinese zaidi kuliko Mkenya sababu hawa wabunge wenye nyinyi mnaenda kupangia laini wanaenda wanapitisha kule wanapitisha eh, wanapitisha ma, ma, ma, ma, ma, laws ambazo zinakuja kumwathiri zinakuja kuathiri biashara zenyu tunaua wale manufacturers, tunaua makampuni yenye ilikuwa imemwandika kazi, yenye ilikuwa imemwajiri, yenye ilikuwa inamlisha, yenye hadi siku za retire inampatia pension. Tunaziua zote. Kenya saa hii mahali tumefika, tuko na ujuzi, tuko na teknolojia ya kufanya chochote. Tunafaa kuwa tukitengeneza pikipiki zetu. Saa hii tuna pikipiki hata zinatoka kutoka nchi jirani ya Tanzania, nchi jirani ya Uganda. Tunatoa maziwa huko, tunatoa mayai huko. Hatusemi ni vibaya kwa sababu tuko kwa jumuiya ya Afrika Mashariki lakini pia lazima tuwe kwa masilahi yetu, tusikue pia tuna, tunaangazia mama mboga na mama mboga sasa hiyo anauza vitunguu za Tanzania tusikue pia tunaangazia mtu wa bodaboda na mtu wa bodaboda tunasaidia nchi ya China na Japani, kwani shilingi yetu inaendelea kudidimia uki, uki, ukibainisha na, na, na, na, na dola. Shilingi yetu haina value, shilingi yetu haina mwelekeo imeharibiwa na watu waitwa wanaitwa Kenya Power Lightning Company. Hii kampuni imejaa wanafiki, imejaa wezi, wameshirikiana na wanasiasa wetu ambao wanakuja wanaongeza bei ya stima wana, wa, wa, wanaharibu hii mambo ya geothermal na hii mambo ya wind power ambayo inafaa kuwa ina supplement inatupatia power. Wanaenda kwa damu zetu wanamwaga maji ili watengenezee kampuni, kampuni hizi zinaitwa independent power producers, wanazitengenezea biashara ili sasa bei ya stima ikuwe juu zaidi. Wao wanafukuza hawa wawekezaji wetu huku huku huku huku nchini, hatuna wawekezaji, kampuni zote ziliisha. <clears throat> wale wale tuko nao saa hii ni ukienda kupeleka proposal yako unapata mabroka mabroka wako kampuni kama Safaricom wanaenda wanachukua idea yako wanaifanya kuwa kama yao. Leo na juzi kijana mwingine alikuwa amepeleka proposal kwa Wizara ya Elimu wakam, wakamnyamazia alafu wakaanza kuitumia baadaye wanajifanya ni yao na kumbe walikuwa wameiba kutoka Mkenya. Na hii ndio imekuwa sasa nchi yetu ya, ku, eh, ya uporaji hata wa akili za watu, na sasa huku tunajigamba tuna eh, tu, tuna celebrate hawa mama mboga na hawa watu wa bodaboda, lakini hawana nufaa kwa nchi. Wale wananufaa kwa nchi ni wale wana produce, wale wako chini, wale manufacturers, wale farmers, wakulima, wawekezaji hao ndio wana create opportunities za mama mboga na watu wa bodaboda, na nchi venye iko inamaliza inatumaliza sisi ambao wanaitwa middle class. Wana, wan, wanajaribu kufurahisha watu, wanajaribu kuwapatia vitu za hivyo maneno matamu matamu, lakini middle class mi mtu middle class ni yeye ameandika msichana wa kufanya kazi, ni yeye anatafutia mechanic kazi, ni yeye anatafutia nini, ni yeye anaenda kwa duka kununua kitu na hao ndio wanamalizwa, na serikali inajificha kwa maneno matamu. Wanatafuta waimbaji waseme eti wanashughulikia mama mboga na bodaboda, lakini bila middle class, bila hii klasi ya katikati, mama mboga hayuko kazi, mtu wa bodaboda hayuko kazi. Kwa hivyo sasa tuache kufurahishwa na maneno matamu na maneno maneno bila, bila mwelekeo ya wanasiasa mjue kwamba wana eh, eh, wabunge wenye mnaandika mnachagua, ma MCA wenye mnachagua, magavana wenye mnachagua, wote ni wanafiki, hawashughuliki na haja yenu. Na nyinyi kama wewe ni mama mboga, kama wewe ni mtu wa boda, unafaa uache kujifikiria wewe mwenyewe kama watu wenye makema. Watu wenye makema wa, ni watu wako na wivu, wanajifikiria wao wenyewe wanafikiri wataendelea kuuza vitu ambazo zimetolewa kwa nchi zingine na wanafikiria eti sisi wengine wenye tulikosa kazi kwa sababu ya kampuni kufungwa <clears throat> kampuni ambazo zilifungwa kwa sababu ya wabunge wetu kupitisha eh, kupitisha maudhui na mijadala ya upuzi kule bunge. Sasa nyinyi muache hiyo Eh, muache hiyo ubinafsi wenyu, waache kujifikiria ati nyinyi pekee ndio mnafaa kufurahia. Mkumbuke kuna Wakenya wengine mamilioni walikosa kazi kwa sababu hizi makampuni zilifungwa. Hizi makampuni zenye sasa wa, wa, wa, wa, wanabiashara shujaa wenye wanaitwa mabilionea kwa, kwa magazeti wenye wanaenda wanashughulikiwa kwa makanisa, wanaitwa kwa maharambee kwa kanisa, wengine wako kwenye siasa. Hao ndio tumekuwa tunafanyia kazi lakini wanakuwa wanasaidia economy, wanasaidia nchi zingine, wanasaidia China, wanasaidia eh, Mexico. Tumeua tumeua hawa wanaitwa farmers wa mahindi. Sasa tu, tu, tuweze kuimport tuweze kusafirisha mahindi huku kutoka wapi? Kutoka Mexico, kutoka Brazil. Tunatoa shukari Malawi eh, tunatoa bidhaa zote eh, eh za elektronikia tunatoa eh, China, tunatoa zingine Japan. Tumemaliza biashara yetu yote ya mchele, tunatoa mchele yote Pakistani. Tunasaidia nchi zingine, lakini wenye wanaleta hao ni mabilionea kadhaa tu, wao ndio eh, wameshikana na wanasiasa wetu. Wanasiasa wetu ni watu hawana akili, ni watu, watu wajinga sana wetu hawa, hawana hawana haja na sisi Mkenya wa kawaida, hawana haja na wewe. Kwa hivyo waacha ku waacha, ku, uh, waacha Moses Kuri aache kukuchocha hmm? Aache kukufanya eh? Uchukie mwenzako. Sisi wa Kenya ndio tunataka bei rahisi, lakini hao wanaweka eh, koti kodi kule kila mahali, wanataka kujifanya eti eti sasa mchina amekuja eh. Wacha kugawanywa na wanasiasa. Wanasiasa ndio adui wetu, sio mchina, sio munani, sio nini. Na sisi sasa tukitengeneza, tukiwa na mwamko mpya tutaweza kuambia hao wenye tu hao ma wenye muli mulichagua mutaweza kuwaeleza, muambie wacha uongo, wewe mama, wacha uongo, wewe mheshimiwa, umetudanganya miaka mingi sana. Sasa tumejua ukweli, tumeona ukweli, tumeona hizi vitu zimekuwa zinapandishwa bei ili zisaidia watu eh, watu kadhaa, watu kiasi, sisi tuendelee kunyanyaswa kwa hivyo sasa ni, ni jukumu lako wewe ukiwa Mkenya kujua na kutumia akili yako kuacha kuhadaiwa na hawa wanasiasa wenye unashinda uki eh, kirudisha kwenye ofisi, kwa sababu makosa pia ni yako wewe. Unashinda umesikiza Githeri Media, unasikiza nani, unafuata mambo ya Samido eh? Umekaa akili yako ni kama ume, umebebewa akili yako na watu wa, wa magazeti sasa ni, ni jukumu lako sasa kuanza kutumia akili yako ili sasa tuwe na mwamko mpya, ili sasa tuanze kuambia wanasiasa wana nyinyi mko hapo juu yetu, hamko hapo juu yenyu, hamko hapo juu ya wanabiashara, hamko hapo juu ya wa maimporta, hamko hapo, mko hapo juu ya wakulima, juu ya kampuni zetu, juu ya biashara zetu. Kama wafanyi hivyo, wajue shindano yao iko jikoni na 2027 sio